Привет, друзья! С вами Любомир Борода. Друзья, сегодня я хочу вам э, показать, как сделать регулируемый подвес из паракорда. Очень простецкий и в то же время очень практичный и удобный. Вот эти вот узлы, как видите, свободно перемещаются по самому подвесу, тем самым делая его либо длиннее, либо короче. Вот. И таким образом вы, растянув узлы, можете спокойно одеть его на шею, а потом, подтянув вниз, сделать э, удобный размер для вас, для того, чтобы ваш кулон висел именно там, где вам хочется. Делается это очень просто. Вот, я возьму небольшой отрез паракорда. Я даже не знаю, сколько здесь. Ну, здесь э, сантиметров, наверное, 70. Вот. Возьму вот такой вот такую сакиру, одену ее на подвес. Собственно, я даже много взял, но это чтобы вам показать. Что мы делаем? Мы вот таким вот образом накладываем один конец на другой. Создаем здесь так называемую петельку. И обматываем два раза. После чего вот этот кончик – продеваем сюда и затягиваем. У нас получается вот такой вот узел простецкий, который свободно перемещается по основному шнурку. Точно так же поступаем со второй стороны. Также берем конец, накидываем его сюда, делаем петлю, обматываем и заводим сюда. Кому не видно, поставьте на паузу вот таким вот образом. Вот. И затягиваем. В итоге у нас получается тоже такой вот узел, который также свободно перемещается по основному шнурку. Вот. Выглядит это вот так в итоге. Вот. И теперь, опять же, для того, чтобы нам сделать подвес меньше, мы стягиваем узлы ближе к секире. таким вот образом. Если нам надо сделать больше, можно в принципе вот так вот оттянуть. И у нас получается достаточно длинный подвес. Эти же хвосты можно оставить, вот, можно обрезать и заплавить. Собственно, На этом все. Если видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если что-то было непонятно, пишите в комментариях, я объясню. Если надо будет, то сниму более подробно. Но думаю, что здесь и так все понятно. Спасибо за внимание, с вами был Любомир Борода.